de Cameroun. Et aquí est Madrid a ses ans, años mois. meses, soy mediador. Tengo la suerte de presentar este proyecto. Conocí este projet a un pratique de la médiation en mayo de este año con este equipo. Mucha gente se pregunta qué es GrigiPixel. GrigiPixel es un proyecto de coopération culturelle entre África et Europa para ser algo magique. Este años hemos trabajando sobre l'hospitalidad. L'hospitalidad es abrir la puerta a quelqu'un que vient de fuera para que se sienta en casa. Con la collaboration de CKD, qui est un ONG da ici, en la calle López de Vega, et avec Media Labrado, hemos travaillé con los chicos de CKD para hacer la mapa de nuestro camino. Y aquí en medialab en FamLab, hemos hecho el símbolo de la hospitalidad con las patatas. Y aquí fuera, en la plaza, hemos hecho el manifiesto con los vecinos, la gente de la calle, y con dos filósofos, uno de Senegal y uno de Cataluña. Y luego este proyecto viaja hasta mi continente, África, en Níger, con Susana, David y Diego, para compartir lo que hemos hecho aquí en mayo y junio. Y desde ahí, ellos han hecho unas sillas de hospitalidad con la gente de Níger. Y luego, este proyecto Volbe le el 14 octobre, con cinco africano, Ken Jidas, manager de Wagalab en Burkina Faso, Natu, est responsable de Rena Teatro en Niger, Amadou, mediador communautaire en Sénégal, Miriam, est cantante marocaine, Y al final, Raquel es arquitecta de Mozambique. Con ellos hemos trabajado en tres líneas de trabajo. La primera es, con este equipo de investigación, hemos trabajado con esta palabra hasta dónde se abre tu casa. Con esta pregunta, hemos trabajado con los chicos de la escuela aquí, al lado de Medialab, con los chicos de Secade, y con la gente de la calle. Y la segunda es Grigibox. Grigibox es un aparato que funciona con la energía solar, no necesita la electricidad. Con este Grigibox, tú puedes conectarte con Wi-Fi y guardar también muchas cosas, como nosotros hemos guardado todo lo que hemos hecho en dos semanas en este Grigibos que está abajo aquí de Media Lab a la exposición. Y seguimos con la tercera que es linchable. Este hinchable de 300 metros cuadrados de plástico reciclable con 15.000 grapas, que ahora me duele la mano con <laughs> muchos trabajos este ya. Y con este hinchable el día 27 hemos compartiendo dentro de este hinchabe con los chicos y los vecinos y la gente de la calle, la hospitalidad y, eh, la, y eh, los fotos y los videos que ha hecho los chicos de la escuela. Y también, para final, con esta foto de familia, para decir las gracias al Ayuntamiento de Madrid, las gracias a Medialab, la gracias a CKD, la gracias a vosotros, y para recordar, la hospitalidad no es solo abrir la puerta de la casa, es también abrir la puerta la corazón. Gracias.